uh, mtu mmoja kati ya viongozi wa vyama anasema hivi, alikuwa anasema bwana, bei ya nyama ni sawa na bei ya maharage. Alikuwa anasema hivyo, anasema na kilichosababisha vyakula vipande ni kwa sababu Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, amekataa kuleta katiba mpya, ndiyo maana chakula kinapanda. Mimi nikajiuliza sana, kupanda kwa chakula na katiba mpya hakuna uhusiano maana kenya wana katiba mpya na chakula kimepanda hakuna uhusiano kupanda kwa chakula kwa hapa kwetu ni kwa sababu tumesupply na kuuza kwa watu wengine tuliruhusiwa ili maisha yetu yatuendee vizuri hiyo lilikuwa lengo la serikali na kwa namna hiyo ni lazima tu strike balance kati ya kupanda kwa chakula na wananchi wenyewe kufanya kazi kwa bidii ili kwamba wajipatie mapato.